Мешает. Ух ты ж! Может быть, нам лучше дойти. Да не, все нормально. Ой, ну, что тут черная дыра какая-то. вертолет пригодился в этот момент. Стопа! Стопа! Ты что? <laughs> Меня скинул с лестницы. Что-то, блядь, я взять ее не могу. Че я взять не мог? Не знаю. Теперь я теперь держу вентилятор. Так, окей. Okay. Давай, проходи, попробуй. Ползаем. Ага, есть. Фу, нафиг. Э, ладно, сейчас отключу. На следующем заходи. Да что ж такое? Я падаю. Ой, ты что ну, там? <laughs> Командная работа. Я, наверное, жду тебя. Наверное. О, хорошо. <laughs> Может, не Ладно, давай, давай ты попробуй. Ну, что ты? Ты попробуй сначала залезть. Давай. believe. Burns back. Аптечка с ребенком, видишь, на тут. Шалопатка. Че, не помнишь? Блин. Твою мать. О, <laughs> success. Выбил. Случайно причем. О, опять рельсы нужно, да? Куда он а -а -а. взял? А, вот он. <laughs> Ух, тебя разорвал, Как ты умудрился. Сложно. Ты прям на выдохе стоишь, можно стать. Девятое. Я хотел это взять. Ну ладно. Что значит? А гравикушку твою. А -а. <laughs> Старую. Садётся? Издеваешься что ли? Можешь перебрать подобнее, если хочешь. Ой, что-то <laughs> Чем? Извини, <laughs> я рельсы пнул. <laughs> Это надо было демку записывать. Да, записываю еще. Нет, с моей стороны, это, это а. было очень смешно. Ты не подпрыгнул. Я тебе рельсы зашиб просто. Я не могу вообще. Э, ладно, пойдем потихоньку. <laughs> Истерика. Смотри, вон мой труп лежит. Там Это он... старый. А, старый еще. И тебя вот просто в этом. Ну, вижу пятна крови на стене. К кости и кровь, короче, от тела. Вот что осталось. Он на счет три пошли. Раз, да. два, три. А что, он развалится? Ну, если прыгнуть туда. Наверное. А, уже ничего не чувствую. Сейчас куда, подожди, не понял. у тебя не так много выборов. Макноши. окно что ли? Ой-ой-ой. Чё ты? Кого, Ты коса. Да ну, я понял уже. Я думал, я думал, ты помер опять. Нет. <laughs> Ну что, поехали? Ага. Блин, а фигурку поставили тогда. <laughs> как поехали. Надо прыгнуть. Я сверху. часов. А, ну, на одного. О, есть. Что ты поведешь, наверное? Нажми на двигатель. Так, а куда нам надо? А, в окно, наверное. Угу. Они управляемые. Это вообще лодка вчера. У меня там помет. У ну, меня скорость не хватило. Надо разгон. А О май гад, ему. А Сильно было, понимаешь? Ну, ты что, засранил, да? что-то. Да, пробуй. Ты парковал, да? Это мешает, это прикольно. Зря я. Осторожно. Чуть я не любил. Чё? Что это было сейчас? Э, как так получилось? Ой, зомби он ходит как раз там. Да. Э, <laughs> должно работать. Ух ты что, ты, покатился. Ты, видишь? Ты как это, курочка, блин, в Вниз так.